viel wagt, wer viel wagt. Wie viel hat der Wind auf Kehr, komm, du schönes Glockenspiel, komm, du schönes Glockenspiel. Lass die Glöckchen klingen, klingen, dass die Uhren ihnen singen. Lass die Glöckchen klingen, klingen. etwas gibt mir unter sind alla ich so etwas gekehrt und ich seh